Hali ya wasiwasi imetanda kule Ishaviroti katika eneo bunge la Shinyalu kaunti ya Kakamega baada ya familia saba kuhamishwa na nyumba zao kuteketezwa. Mwanahabari wetu Millicent Kubaya anatueleza kwamba wenyeji wa Shaviroti wanadai kwamba familia hizo saba zina njama ya kunyakua ardhi ya shule ya Shaviroti kupitia njia ya mkato kwenye taarifa hii ifuatayo. Familia hizo zikiongozwa na mzee Morris Abungana na Mark Mukanzi zinadai kwamba genge la vijana lilokuwa limejihami kwa silaha butu zilivamia maboma yao nyakati za jioni na kuanza kuteketeza nyumba zao kabla ya kuwafurusha, huku wengine wao wakikatwa na panga. Kulikuwa na mkutano hapa ya land registrar na, na sevea na nakuta mahindi yenye nimepanda imefyekwa. Sasa nilipo tulipofika huko tukaandikisha settlement ya hii mahindi tukatoka huko. Kwangu wamechoma nyumba tatu, nyumba ya vijana wangu wawili, vitu yote makotoro. Kijana wangu alikuwa mwalimu, alikuwa amenunua vitu, bibi yake ana vyama vingi, wamechaza makotoro inji sita, maredio, vitu vimeungua, kuku zimeungua, hata huwezi kuona kuku. Kwangu wamepora eh, TV ya 30, 32 inch, e, hii kasi manguo, ng'ombe wamekatakata, hata ng'ombe iko huko kito, kitonda, utaona nilikuwa nimeleta hapa sasa, hii nimeleta hapa, imekatwa hata si ya kuchukua, inatakana watu waende kuichinja kesho wachukue. Kuna kesi iliruliwa koti, kaamua watu wawe wenye mashamba warejeshewe mashamba yao, waliamua watumie force na force ni kuua. Mimi nilikuwa ni ni uwawe nilikuwa ni uwawe, si eti nikuwe niwe hai. Wakapika hii nyumba, wakawasha moto, madirisha wanatoa hii ya, ya vyuma wenye wanause, wanatoa vyuma wanauza wanatoa mali wako, wenye wanapomoa wako. Saa ile vitu imeisha kwa nyumba wanawasha moto. Tulikuwa tuko tu hapa tunasikia huku nyuma, unasifikiria mtu amewajiria trela, lakini nimechikuta tu niko kwa miwa na watoto, tulilala tu huko na nguo hiyo hiyo tu. Hata nilikuwa nimetengeneza nime sapa, hatukukula lakini walichukua wakakula. Sasa ni vile walisema walikuwa wanapora mali hata mimi siku hiyo tulikuwa tumekaa chama, mimi ni treasurer wa hiyo chama. Sasa familia hizo ambazo zinadai kuwa shule hiyo inalalia takriban ekari tatu ya shamba ambalo lilikuwa la mababu wao zinaelekeza kidole cha lawama katika idara ya utawala kwa kuwa nyuma ya vijana waliotekeleza uharibifu, ikizingatiwa kuwa mahakama ilitoa uamuzi wa jamii hizo kurejeshewa ardhi hii. Unaona hii mapera hii, nikaenda nikasimama tu straight hivi hiyo kazi ilikuwa inafanyiwa tu nikiwa tu kwa hii miti, na watu wamekula bangi, wamekunya, tuliwaambia tukule kila kitu. Kazi tu sio shida, kazi tufanye, malipo sio shida. Sasa tunashindwa ikiwa government inafaa itulinde, imekuwaje? ACC kwanza, county commissioner walikuja kupanga nini? ACC Friday na deputy county commissioner walikuja kupanga nini? Wakitoka hapa tunafahamio sisi tuko tu kutoka Friday hatuna mahali pa kulala. Sisi tunaomba tu hawa nyumba tisa zenye zimechomwa, serikali kama iko na usaidizi, wangekuwa saa hii wamejua tunalala wapi. Sisi hatuna mahali pa kulala, hatuna chochote cha kujifunika, hatuna chakula chochote. Sasa hapa chenye tulikuwa nacho walipepa tu yote wakaenda nayo. Sasa tumepaki tu bure. Hata kuna mama yangu hapa kwa nyumba yake alikuwa na kuku kumi na tatu wamebeba zote, hatuna mahali pa kuanzia na kumalizia. Waweze kutambua walikuwa na wakina nani, ili hawa watu waweze kushikwa na waweze kusema, kama ni kiongozi wa serikali alikuwa ndani, waweze kusema alikuwa kiongozi muyupi yule, ili tuweze kujua ya kwamba tunafanya kazi na viongozi na viongozi gani na viongozi wa aina gani. Millicent Kubai, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega.